Как сбить высокую температуру у детей? Первыми действиями родителей при повышении температуры у ребенка должны быть обильное теплое питье, прохладный воздух в комнате 18-20 градусов, не кутать малыша, руки, ноги должны быть открыты, ограничить активность ребенка. В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, жаропонижающие средства рекомендуется давать здоровым детям старше 3 месяцев при температуре выше 39 градусов и или при мышечной ломоте и головной боли. Наиболее популярные средства для снижения температуры у детей в Украине это нурофен, панадол бэйби, эфиралган, анальдим, цефикон, адвил, рапидол. Препараты могут быть в виде сиропа, суппозиторий или таблеток. Перед использованием препарата обязательно читать инструкцию по применению и противопоказания. Более детальную информацию смотрите по ссылке в комментарии к этому видео.